Good morning. Sì, qui sono le dieci e mezza. Uh, come dico in questi casi, certo una mattinata, eh, non una mattinata prestissima, una, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David. Lynch. It's March 31, so the last already the last day of March 2022, and it's Tuesday here in Naples. A rainy morning. Yes, rainy morning, uh, but uh, eh, 57 eh, and 2 Fahrenheit around 14 Celsius, and this means that uh, is that they really, really, really, really soft, like these days in this period, even if. Uh, comunque leggermente un po' più freddo, ma non per la mia percezione, perché io lo sapete se avete visto i miei video sul freddo nel passato, di cui ho parlato nel passato, sapete che il freddo non lo avverto mai, ma tutte le persone, grazie anche a due pratiche che utilizzo. Sì, per quanto concerne il video sui pensieri, ovviamente nel caso eh, interesse lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio, Anyway, I see and you all just see from the window. Yes, uh, um, this afternoon uh, I think that uh, the temperature si manterrà on the same level or a few degrees more ma su questo ovviamente non siamo dei maghi, vi aggiornerò, poi vedremo, but the really important in a negative point is that absolutely, absolutely, today we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine. Questo, non so se avete visto anche da sotto, ma sta piovendo, come ho detto anche all'inizio, quindi purtroppo eh, si deve sperare solo un tempo migliore domani, ma la vedo impossibile perché ho letto che in questi 4-5 giorni, cioè penso fino a domenica, avrebbe sempre piovuto. Quindi a questo punto ci auguriamo direttamente tra 4-5 giorni, penso sia migliore, atmosfera. Per cui said this so from the mythical window with the color the curtain, certo non sublima, nemmeno bruttissima, che comunque questa inquadratura la rende certamente un po' più bella grazie la tenda, grazie sempre anche ai suoi colori, agli stessi suoi colori, and it's a green roller shooter behind me on the top, not visible, and in fact in the shot And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Eva, great day him, all the people who follow the channel reports. So un saluto davvero a tutti. And have also a great breakfast everyone. Il mio stomaco brontola. Ho sentito me brontola? Non so il vostro. Yes, ci vediamo al video Tuzzo, vado dì, nel caso lo faccio, o domani.